Meine Mama hat gerade so einen ähm, Brotaufstrich gemacht, einfach mit grünen Bohnen, ähm, so ein ganzes Glas, dann Olivenöl ein bisschen und Knoblauch. Und ich mache jetzt ähm, Mittagessen. Also ich habe jetzt hier Kidneybohnen, den Reis und Erbsen und Möhren. Das ist jetzt eine <laughs> Portion für zwei Personen, für meine eine Schwester und für mich. Und ähm, ich mache halt gerne immer etwas mehr, weil ich das dann auch noch am nächsten Tag essen kann. Damit wir nicht immer so viele Töpfe Gemüse haben müssen, sondern ich mir das dann einfach aufwärme. Ich bin ein Genius, ich habe das da unten voll verkohlt. Ähm, ja. Das erste Mal Bohnen machen ist ja ein bisschen in die Hose gegangen. Aber sie schmecken trotzdem. Ach, das passt schon. Von den Zucchini werde ich auch ungefähr die Hälfte für morgen nehmen. Und der Rest ist jetzt eigentlich fertig. Ich warte jetzt nur noch, bis die Zucchini fertig sind. Ich bin nicht komplett vegan, das wollte ich nochmal sagen, weil zum Beispiel, ich habe jetzt im Urlaub in Kos ähm, zwischendurch mal Spiegeleier und ähm, Fisch gegessen. Und auch hier zu Hause bin ich nicht komplett vegan. Ähm, es ist einfach Unsicherheit bei mir und meinen Eltern, weil ich Knie- und ähm, Hautprobleme habe, also Gelenkprobleme und eine Hautkrankheit. Und ähm, jetzt haben wir uns darauf geeinigt, dass ich Fisch esse und nicht ganz so darauf achte, wenn jetzt zum Beispiel bei Keksen draufsteht, kann Spuren von Milchbestandteilen enthalten oder so, dass ich da ganz so darauf achte. Ähm, und ich esse auch bei Oma, Opa oder so, Freunden esse ich auch normal, aber halt kein Fleisch. Ähm, ich wollte das nur gesagt haben, damit dass so, falls ich noch mein anderes Food Diary mache, dass es das dann geklärt ist. Und you know. <laughs>